السلام عليكم البنات جيتكم بانوفيل فيديو غنعمل فيها مكياج pour les fêtes واول حاجه نعملها ال primer من Benefit في الوجه ديالي ومن بعد ندير ال concealer من Too Faced كنعملو تحت العين وناخد نفس ال beauty blender ونثبت ال concealer Ensuite, نعمل ال contour للوجه ناخد palette من NYX Cosmetics وخديت ال beauty blender ومديكرا ديال ال contour اللي عملته وبالنسبة للأنف غناخد le pinceau وندكرادي بيه وخديت ان بودر من NYX مع بانسو بودر وتبت الكل على الوجه وبالنسبة لي فار بوبيير غنستعمل les fards ديال باليت هدى بيوتي وأول لون فاتح اختاريت هاد l'orange clair وخديت un pinceau وغنعملو في الجفن ديال العين ونحاول ندمج مزيان ال fard كناخد ان كولور بلو فونسي هاد ال couleur اللي مايله البوردو وكنحطها في ال creux de paupière ونبدي ندمج بهاد الطريقه اللون الفاتح مع اللون الغامق وناخد pinceau صغير ناخد هاد اللون اللي مايل ال violet foncé اللي سميتو هنايا Vortex ونديرو في طرف العين ونديك غادي اللون مزيان وهنا غير بسبع ديالي خديت هاد لفاغ بيغمونتي جالاكسي ميل لل rose ونعملو في la paupière interne وهنا خديت نوتخ فار بيغمونتي سوبر نوفا وعملتو في وسط العين وكنرجع ناخد la couleur foncée اللي كنت عملتها في طرف العين نولي نعملها ونحدد اللون بهاد الطريقة حاولت نعمل العين الأخرى أوخ كاميرا باش نربح الوقت وندوز لتحت العين ونفس الألوان اللي استعملتهم فوق العين غنستعملهم لتحت يعني من لون الفاتح للون الغامق عملت الماسكارا ومورها خديت كريون موف عملته لداخل في عينيا يعني كحلت به العين انسويت عملت ال blush وكندوز ال highlighter خديت ال highlighter من la marque NYX وكنعملو غير بصبعي الصغير في طرف العين باش يعطي اضاءه وعلى طول الانف ايضا وفوق الشفاه et pour les lèvres خديت مات بوردو وغلوس غنستعملهم بزوج وبهكا نكون صانيت المكياج اللي يليق في لفات وفي اي مناسبه نتمنى يكون عجبكم لا فيديو والمكياج اللي عملته ما تنساوش تشتركوا لهذه اول مره تشوفوا القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل الفيديوهات ونقول لكم مع السلامه